व्हाट्स अप गाइस कैसे आप सब लोग welcome back to my channel तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट बट विलेजेस ट्रेड करने वाले हैं ओपी आइटम्स तो चलो शुरू करते हैं उफ वर्ल्ड के अंदर आ गए वेट ये क्या है विलेजेस और ये घर ये यहाँ क्या कर रहे चलो देख कर आते अरे भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ मुझे भी बताओ ना आप क्या ट्रेड करते हो ओ भाई ये क्या है डर्ट से पूरा नेजरेट आर्मर ही दे रहा है गाइस मुझे दो मिनट दे दो और मैं डेट कलेक्ट करके मिलूंगा गाइस मैंने इनफ डेट कलेक्ट कर लिया है अब जाके ट्रेड करते हैं